Consistent si Apostle Paul sa pagtuturo sa biyaya in kontra sa kautusan, then reinforced ng Hebrews, ay binaliwala na sa yung napakarami na yun dahil lamang doon sa James 2, uh, 24 yata yun. Eh. Yung sabi doon ay ang tao ay hindi aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya lamang, kundi sa mga gawa din, di ba? Ang kautusan. Dahil doon sa isang talata na yun, nabaliwala na yung lahat ng mga sulat ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, uh, nung, yung sinasabi niya na uh, tayo ay naligtas, sinasabi niya yung nakaraan nung, di ba, yung hindi pa sila ligtas. And then, nung naligtas, bagamat ang kausap din niya, mga Kristiyano na, pero ipinapaalala niya sa kanila na nung tayo ay naligtas, ay sa pagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya yun ang pinapaalala niya, lalo sa Roma nahiwalay ang wika sa mga gawa ng kautosan. So pinalala lang niya yon kasi nga yung pinakita niya yung difference ng so walang difference kasi nga pareho makasalanan. At yung kaligtasan, pareho din lang. By grace din. Yung Gentiles, niligtas by grace, walang luang Gentiles, di ba? Yeah. Yung mga Hudyo na may law, niligtas din. By grace din. Yun ang sinasabi. So pareho lang kayo kasi ang mga Hudyo, di ba nga dinidiscriminate nila yung mga Hentil. Nagbobo sila. Eh. Oh, ah, nagbobo sila. Ka- sila eh. Actually, yun yung sinasabi ni Apostle Paul sa Romans, there is nothing to boast of kasi pareho lang kayo. Kasalanan niyo pareho. Yung kaligtasan niya pareho din. Yes, ang sabi niya rito sa chapter 3, sabi sa verse 27 ng Romans, So, do we have any reason to boast about ourselves? Sabi niya sa kapwa niya mga Hudyo, di ba? No reason at all. And why not? Because we are depending on the way of faith, not on what we have done in following the law. Sabi niya sa verse 28, I mean, we are made right with God through faith, not through what we have done to follow the law. This is what we believe. 29. God is not only the God of the Jews, He is also the God of those who are not Jews. Para sinasabi ni Apostle Paul, ay hindi naman double standard ang Diyos. Diba? Kung, kaya nga, kung ano in-apply niya sa mga hentil, ganun din ang in-apply niya sa mga Hudyo. Ayan. Ang sabi sa verse 30, there's only one God. Uh, hindi naman, iba, hindi mo, huwag mo sabihin iba yung Diyos mo kasi iba yung paraan mo ng kaligtasan. Iba yung Diyos ko kasi, kasi iba yung paraan ko ng kaligtasan. Ganun ang magiging conclusion nun. Pag magkaiba tayo ng paraan ng kaligtasan, magkaiba tayo ng Diyos. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, there is only one God. He will make Jews right with Him by their faith, and He will also make non-Jews right with Him through their faith. Yan po ang napagandang kapahayagan ni Apostle Paul patungkol sa uh, kaligtasan. Saved by grace through faith. Apart from the works of the law. Kaya doon din sa ano yan, karagdagan yung sa Efeso, sa mga sulat din ng Apostle Pablo, na di ba yung partition, yung naghahati, yung, yung, yung nag-divide, Mm. na pinag-unite na Apo. because of Christ. Nagkaroon ng hmm. yung napaka-kapal. Kapal na... Kasi ang partition sinasabi niya yung lock, di ba? Opo. Oh. Ah. Di ba sinasabi niya? O yung tela dun sa Hindi temple. Ah. ah, yung tela, oh. Yung nahapak sa gitna. Nahapak, ko. Oh. At yung pag, pagkahapak nun mula sa taas. Mula sa taas. Pababa. Hmm. Kasi yun yun din yung nagpa eh. Hmm. Hmm. na divide sa Joe tsaka si Vincent eh. Mm. po? Na, uh, kasi ang, ang, ang Joe ay meron, meron silang rock. Diba? Mm. Ah, meron. sa sarili nila ay sila ay uh, right with God mm-hmm. because of the law mm, within in them. Samantala ang mga Gentiles, they are dogs naman, di ba? Apo. Na, na. pagkila, pagtingin sa kanila ng mga Joe. Hmm, tama Kasi po wala yan. naman silang focusan. Mm. At ang kanilang mga, ang, ang way ng pagsamba nila ay sa kanilang mga paggawa lang, no? Hmm. Nag-create sila ng uh, kanila. Mm. Kaya ang mga Diyo ay nagmamalaki sa kanilang sarili. Opo, malaki sila. Kaya yan ang pagpapalag ng Apostol Pablo na wala nang ganun Wala na. sa body ni Christ. Mm. Diba po? Kaya napakaganda no? na yung, yung biyaya, yung yaman ng biyaya na meron kayo places natin. Hmm. Tama po yun. Kaya eh, kung maunawaan din ng mga security advantage, eh, sana nila graduate Abel. No? Hmm. Hindi naman pwedeng paramihan. Hindi, naman, nadadaan sa consensus yung tamang doktrina. So, ang magde-decide ang Panginoong Diyos. No. Kaya ang... Oh, ang sabi ng Panginoong Diyos sa Timoteo, yung matibay na pundasyon, nalalaman ng Diyos kung sino sa Kanya. The Lord knows who are His. Yun yung matibay na pundasyon. Ang Diyos na nakakalang kung sino sa Kanya. Kung sino yung mga uh, ligtas talaga. Kasi isa pa, kung yung babatay natin ay sovereignty versus sovereignty, kung yung papagalitan na yung mga Kristiyano ay nagpapasakop sa ilalim ng biyaya ng Panginoon tungkol mm-hmm. sa pagkaligtasan. Apa. Nasamantalang itong sila na by their own work and righteousness, mm-hmm. ay akala nila, ay sa kaligtasan ng kanilang sarili, makakayanan nilang maligtas ang kanilang sarili. Mm-hmm. Na samantala ay hinayag na yun, di ba? Sa Apa. Hebrew, ni Apostol Pablo, sa kanyang mga sulat, na sa walang uh, ito, walang yari ganap sa pagsunod sa kautosan. Mm-hmm. Diba ano ba? Mm-hmm. Sino, sino, sino ka ba nagsabi diba, ko? Diba? Ang sino ka tao? Sabi ko, diba may sinabi ko sa Pistol Pao Pangulong na ah, ahayaan mo ba na ikaw eh, ang biyaya, magkakasama ka para ang biyaya ay namin gumagana. Ah, sa Roman 6? O, di ba po? Pero yun ay may din din yan eh. Sa mm-hmm. kaligtasan, di ba? Hmm. So, ibig sabihin, pinapakita lang doon na nasa biyaya tayo mm-hmm. na at ang kasalanan ay hindi mo nagagana sa atin. Hmm. Di ba po? Ang mm, tama yun. Sabi, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Parang sinasabi ni Apostle Paul, hindi na natin i-kabubuhay ang kasalanan. Hmm. Imposible na. Hmm. Kasi nga, hindi dito parang pinagwiwikaan ano eh. sa ibakala nila, parang pinapagalitan ng mga taga-Roma. Tayo ah, ba magpapatuloy sa kasalanan? Dahil nasa ilalim tayo ng bayaya? Hindi. Paano mangyayari? Hmm. Na tayo, patay na sa kasalanan. Huh? Ah, ay, mabubuhay pa doon. hmm yung kasing patay na sa kasalanan, ito yung general truth. Ito yung katotohanan na nangyari sa mga naligtas. Patay na sa kasalanan. Kaya, hindi ka na mabubuhay doon. Hindi dahil sa hindi mo na hindi mo na gugustuhin. Parang ikaw magpapasya. Wala na sa kapasyahan mo 'yon. The moment na dumating sa iyong biyaya ng Diyos, patay ka na sa kasalanan. Mm. Yun na yung kalagayan mo. Yun ay sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Kaya, yun, ang sinasabi niya rito ni Apostle Paul is deklarasyon ito. Dinidescribe niya yung kalagayan ngayon ng mga mananampalataya. Para sinasabi niya, yung mga mananampalataya hindi yan magpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Hindi, yan, hindi nila ikabubuhay yan. Mm. Yung kasalanan. Sila'y mabubuhay sa biyaya ng Diyos. Yun ang kanilang uh, ibu- ikabubuhay. So yan ay applicable sa mga Kristiyano. Hindi yan applicable sa mga tagasunod ng kautosan. Opo. Di ba po? Kasi mm-hmm. ang mga tagasunod ng kautosan, kailangan nilang uh, ah, amuhay sila ng matuwid sa sarili nila. diba? Ito po yung lagay sa mga kristyano. Hold me close till I get up Time is barely on our side